Red Satan! Red Vishram! Red Satan! Red Vishram! Red چلیں گے کرم چال چل قدم ایک قدم دو قدم تھم تھالی ایک دو دائیں مڑیں گے دائیں مڑ کرم چال چلیں گے Kodom Ek, Kodom Do, Kodom Tom, Tali Ek Do. Break, diamond gate, mud. Break, kadam chal chalenge, kadam chal chal, kadam ek, kadam do. قدم تھم تھالی ایک دو تام گے تیم چلم چل چل گے کدم چل کدم ایک کدم دو کدم تھم تام گے جائیں گے قدم چال چل قدم ایک قدم دو قدم تھم ریٹ سلوٹ کریں گے